una vez cinco sirenas que se llamaban Chloe, Flora, Claudia, Elsa y Laila. Un día iban nadando por el mar. Anda, ¿qué es eso que brilla? Vamos a acercarnos a verlo. ¿Qué será? ¿Qué será? Mirad, es una estrella. ¡Qué bonita! ¿Por qué no nos la llevamos? ¡Sí! Volvamos a casa. Decidieron cogerla y llevársela. Lo que no sabían es que pertenecía a un tiburón que nadaba cerca de allí. ¡Eh! ¿Qué hacéis? ¡Esa estrella es mía! ¡Escapad, chicas! ¡Nos persigue un tiburón! ¡Socorro! Y las sirenas asustadas se lanzaron a nadar sin darse cuenta que se llevaban algo que no era suyo. Lograron una estrella de lanzuelas. En aquel momento, un niño que nadaba por allí escuchó los gritos del tiburón. ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas? Esas sirenas han llevado mi estrella dorada. Si quieres te ayudo a recuperarla. Seguro que se habrán asustado cuando te han visto, por eso se habrán ido tan deprisa. Es posible. Anda, suelta mi lomo y a ver si tú les puedes convencer. ¡Allá vamos! Mientras tanto, aquí escondidas en medio de los corrales, seguro que no nos encontrará. ¡Qué susto me he llevado! Espero que no tengamos que quedarnos mucho aquí. ¡Qué sucio está todo! ¡Cuánta basura! En ese momento llegó el tiburón y el chico. Chicas, se habéis llevado mi estrella dorada. ¡No! ¡Nos ha encontrado! ¡Escapad! Tranquilas, no sabemos nada. Pero las sirenas salieron pitando excepto esa. ¡Socorro! ¡Me he quedado atrapada! Tranquila, solo quiero que me volváis la estrella, es mía. Espera, que te ayudaremos a salir de esa red. Uf, menos mal, muchas gracias. Avisaré a mis amigas para devolverte la estrella. Y tras explicarlo todo, las sirenas devolvieron la estrella a su dueño. Podéis venir cuando queréis a verla. Muchas gracias. Oye, ¿por qué no limpiamos toda esta basura? Esa por poco tiene un accidente por culpa de una red abandonada. ¡Vamos! Y entre todos lo dejaron todo limpio en un santiamén y a partir de aquel día quedaron todas las semanas para jugar al escondite entre los corrales. Pero eso ya es otra historia.